caminhada, tomamos uma aguinha, já demos uma refrescada, agora vamos continuar aqui com a trilha. Opa! Vamos STX, vamos STX 200. Pessoal, o que você acha da gente arrumar um nome para essa moto? Fica de olho lá no nosso Instagram, arroba TGS na trilha. Vamos fazer uma votação lá, qual nome a gente vai pôr na nossa moto, beleza? Aí rapaziada, manda um abraço aí. Tamo todo mundo aí acelerando. A dúvida é cruel. Eu vou pra trilha ou vou pro desvio? O povo tá tudo indo pra trilha. Vou pra trilha, vou pra trilha, vou pra trilha. <laughs> o Dorn já caiu. Ai, minha Nossa Senhora do, da embreagem. Não quebra o manete, pelo amor de Deus. <laughs> ah, meu Deus. Isso aqui é um depoimento do Roia dizendo que já vai atolar, então não acho ruim, entendeu? Ainda bem que a gente vem com bastante parceiro pra ajudar a puxar, né? E a gente vai atolar mesmo. <laughs> Papai dançando Paranauê. Opa! Vem aqui, cai deita! Daqui a pouco é eu lá. Olha lá, abertura <laughs> total. <laughs> Fazendo abertura total. Ai, meu Deus do céu. Tem que rir agora, porque lá vai chegar, vai dar PT. Ali, ali tá liso, cara. Ali é bom. Ah, entrou à frente. Vai, Ricardo! Ixi, ali nem pensar. Tá? É, realmente. Nossa, velho, como tá mole ali, louco. Rapaz, eu tô uma pasta. Puta que... Já ficou, já ficou. Ó, o meinho aqui, ó. Só que você tenta, tenta tracionar a traseira. Se você pingar... Nem que jogue barro pra cima. Virou. Ali ele tinha que ter ido pra lá. Aí. Lá no final você não vai reto aqui, você vai na beiradinha de lá. Daí ela faz assim. Eita, pô! Rapaz! Ó, vocês querem ver um oi? É eu. Sei. Não, mas aqui, ó. Ó, vocês aprendem como que faz roia, Afundar ali, ó. O que, que eu falei? Pra não afundar. Pega no guidão. Puxa aqui. É na frente mesmo. É. Pega na suspensão. Nossa senhora. Só desatolar a frente. Isso, vai. Só desatolar, né? Passaram a Araldita aqui. Joga ela pro lado, pro lado. Nossa, Agora tem que desatolar eu aqui. Né? tem que desatolar todo mundo. Aê. Pô, tem que mandar aqui onde vocês falaram. Aqui onde que eu fui foi... Pegou na raiz ali. Rapaz! <laughs> Meu Deus! Valeu, rapaziada, obrigado. Machucou o coelho? Oi? Pascou? É tá, Ai. Falei que vai ia afundar? Agora vamos subir aqui. Não deu! <laughs> Rapaz, o pneu tá liso. Tá com barro. Vou voltar lá embaixo pegar embalo. Não, mas manda aqui. Vocês viram aí, rapaziada? Falei que eu ia roiar. Alguns caras perguntam se eu sou roia. Eu falo, não, tô treinando. rapaziada do céu. Além de eu tô lá no barro, o pneu cheio de barro. Subi ali, mandei a mão. Tinha que ter colocado uma segundinha. Subi em primeira, ela desvelou. Deu no que deu. aí. E aí, irmão, beleza? Aqui mais seco? Ah, pra cá? Chegamos numa partinha aqui que é de água de novo, de riozinho. Tem um riozinho bonitinho aqui. Estamos descendo. Não parece muito inclinado, mas onde a rapaziada tá lá em cima. Então, estão ligados, né? Descidinha aqui é em primeirinha. Entramos agora na parte de aguinha aqui. Freio da frente e nem pensar nas pedras, hein? bonito, hein? Rapaziada, aqui pra nós né? mandar a mão. Esperar liberar ali um pouquinho. Foi. Foi. perdeu a lateral.